Aku punya niat yang baik Coba ku ungkapkan padamu Berharap kamu kan menjadi Rencana besar ini kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta padaku Aku punya niat yang baik Telah ku ungkapkan padamu Kau tetap bilang pergi jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta cinta padaku cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu tak perlu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta Pas nanti jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta